адиабаттык кеңейүүдө газ дароо муздай. бул учурда газ өзүнүн ички энергиясы аркылуу жумуш аткарат бул учурда энергия азаят идишти дароо ачсак буунун адиабаттык кеңейүүсү болот идиштин үстү жагында буу көрүнүп турат буу муздап конденсацияланат суунун тамчылары идиштин дуалдарында жакшы байкалууда